A temperatura podémola medir empregando diferentes unidades, aínda que seguro que as que ti coñeces son as Celsius. A que sí? Pero van ser os propios científicos os que vos expliquen como fixeron para fabricar as súas escalas. Rapaces, hola a todos. Eu son Ajá. un científico seco Anders Ajá. Celsius. Bo. Descubrín que podía dividir un termómetro mm. en 100 medidas iguais tomando como ah. referencia inicial e final O punto no que a auga se concela e no que entra en ebulición. A cada unha desas divisións chameille grau centígrado. Pero non pensedes que son o único que fixen na escala. Fixadevos por aquí ven o meu colega Fahrenheit. Escoitade o que vos ten que dicir. Ola rapaces, guten tag. son Fahrenheit, outro científico importante Pero, a diferencia de Celsius, la escala en 180 partes iguales. Y, además, tomé como referencia de cero, es decir, o cero Fahrenheit, a temperatura a que se congela a agua saturada de sal, que es a menos 15 grados centígrados, como ven saberedes. Así es como naceu a escala Fahrenheit. onde a auga se conxela a 32 grados Fahrenheit e bule a 212 grados Fahrenheit. Orfídeos en mociños, vémonos noutra. Así naceu a escala Fahrenheit, onde a auga se conxela a 32 grados Fahrenheit e bule a 200 grados Fahrenheit. E diredes vos, isto remata aquí, non si? Pois claro que non, non, non. Dicíamos antes que a temperatura está relacionada cos movimentos das partículas. A máis movimento, máis temperatura. E menos movimento, menos temperatura. Certo? E que ocorre se estas partículas non se moven? Que temperatura teríamos? Cal sería a menor temperatura posible? Lord Kelvin, vente para co. Hola, Shaku. Hola, todo o mundo. Xaco, gracias por convidarme. A resposta é que, nese caso, falaríamos do famoso zero absoluto, que é o punto onde as partículas deixan de moverse por completo. E todo estaría sólido, sólido. Ainda que na Terra nunca o alcanzamos, pois é unha cifra teórica que mm. eu descubrín. Este zero absoluto pertence á escala absoluta ou de Kelvin. Na miña escala, todos os valores de temperatura son positivos, pois parten do cero absoluto como referencia. Se te moves, tes temperatura, se non, estás morto. Isto é unha broma. <laughs> Ala, que pasada. O cero Kelvin correspóndese con menos 273,15 grados centígrados. Ainda que non o creas, hai máis escalas, pero con esta xa vale, non? Si. Sí.